السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا هذه الحلقة الرابعة اتوقع نعم احنا طلعنا تير لكن تير طلع جبان طلع يخاف الزبدة <laughs> ما يبي يدخل في الحرب ضد ضد هذول الزرايب ما ادري ليش تير اللي هو جاد فور حق الاسكندنافيين كذا ضعيف مهزلة هذه تعتبر اوكي توقعت يعني بيكون قوي يا رجال ما ادري وش ال level 2 يعني اللي جنب دمهم الى الحين صراحه اما ما مات يخرب بيته اوكي ما في الا قوة تقطيع <laughs> اوكي خلينا نلحقه يعني ما ادري صراحة آه اوكي هذا اتوقع انه ما راح يمدينا الحين اوه قاعد يهديه نايس Just leave me alone. Tyr, listen, I swear we're not here to hurt you. We're just trying to get Get you away out. from me, Take you please. somewhere safe, I away beg from you. Odin. Show mercy. اما شو ميرسي ارني الرحمه مدري ايش في ذا صار مبسبس استرجل يا ولد صح My son brought us to this place. For you! Look at him! You. Why? You don't know me. I know what you stood for. You helped the Giants. We're returning the favor. We? We are leaving. Are you coming with us? statue in the lake. You had a spear. I thought you needed a weapon. Walking stick? No. A kind thought, but no. Thank you, no. طيب عطنا ال البتاع. Okay. يقهر يا اخي والله انه يقهر توقعت يعني بيكون يعني بتحمس اني اشوفه I, I I, I ran because don't always know هروبت لاني لانك ما ودي اغلط ايش في هذا مره خايف <laughs> اوه ميمير Everyone hears him talk. Yes. We must return home. دعنا نذهب إلى البيت. <laughs> أيها الولد. تخيلوني بس أسوي ال voice الصوت ممثل صوتي حق كريتوس اتوقع ما راح يضبط <laughs> ابدا ما راح يضبط <laughs> ما علينا آه. يا Yeah, How does the son of a Spartan come to speak for the hmm. انهم سبارطيين يعني غير غير عن الثقافه يخرب بيته اطول من ال وات I'll find. You have my sympathies. هاي اوكي ما اتوقع يمدي صراحه ما يمدي اوه ايش سويت؟ اها اوكي هذه كيف ننزلها؟ اه تحت اوه تخسي يخرب بيتك كل هالقوة اللي عندك وتقول آه وجبان يا أخي شوف الطول خوي Um, um, so Tia, it's good to see you in the flesh again. Mimir. Yeah, Annie. What's become of you? Following in your footsteps. Betrayal, indefinite imprisonment, execrable torture at the hands of the All Father. You didn't deserve such treatment. Did you? I will say my view was a touch better than yours. we found him at the top of a mountain with tree roots wrapped all around him. The only way to free him was to, well, that. Highly pleasant. يعني قص راسه وهذا اللي صار طبعا اللي قص راسه هو مين You okay? الشعب ال مو الايسير الثاني الفنرير آه قطع راسه بعدين احتفظ فيه اودن You said Ragnarok is coming. Hmm. Which means Balder. Balder is dead. Odin searched to track down a giant in Midgard, and then he found Kratos. Wow, المكان هذا حلو. I'd promised to take these two to the tallest peak in the realms if they shot my head and convince Freya to bring it back. Speak of Balder. I was getting to that. دائرة oh, أول مرة نجرب ذا الشيء صح؟ خسي هو اوه في شيء ثاني هنا هو انا اذنك اقول لك رجعت البحر ما ادري ليش دمهم صراحة طويل على الفاضي. اوكي. يعني اول كان ضربة ضربتين وخلاص. اوه. nice I left that behind long ago. If Odin starts Ragnarok, you really wouldn't fight? ما راح يقاتل اكيد. اما حتى لو تمنى خير. توقعته قوي طلع خيخه. يمكن يعني قدام آه راح نشوفه. Huh. What is it you want from me? ماذا تريد مني You speak of Ragnarok. Is it a god of war you came to find? Is that the tear you need? ايه نحتاج تير الرجال I. Forgive اي me. اي اي Now, I am grateful for my freedom. But if you want me to follow you to war, or worse yet, سوى lead فيه you to أوتو؟ it, كسر عينه يعني ولا ايش؟ then kill me now. My fight is gone. ما يقدر Damage is يقاتل done. No one's killing you, brother. Better that than to live to see Ragnarok. We do not seek war. We just want some answers. ايه عطنا الإجابات كونوا يا رب كذاب وي العمالقة جد يعني وثقوا فيه زي ما تقول إن هو كان صديق العمالقة آه. يعني اتمنى انكم طبعا مستمتعين بالتختيم زي أتوقع أن هذه لعبة السنة مية بالمية هاي يبي ياكل <laughs> انه قتل الشخص اللي كان يجيب له اكل اللي هو بولدر فكان صاحب بولدر هو صح؟ The sons of Thor attacked us. We killed them. Ah. Baldur tried to kill نعم. Freya. I killed him. But you skipped over how we fought and freed the Valkyries. And that the giants are all gone. And now they called me Loki. And finding the shrines. Ah, okay. When we got to Jotunheim, they were all dead. Dead. موتى. من جد. أتوقع عشان الخيانة اللي صارت إنه أمه آه ايش سوت امه؟ سوت يعني ثورة. فيوم عرف اودن شيء زي كذا انا ما ادري كيف ماتت امه صراحه ودي اعرف اتوقع اودا قتلها بس كيف سممها ما ادري تخيل يجيبون زيوس ابو كريتوس في هذا الجزء لما جابوه في الجزء الاول قشعريره شيش yeah, boy. boy. يا ابني هو هو اقول لك وديت البحر يقزوه اتوقع خلاص يلا هذه البوابة بتودينا على طول اكتشفت شيء صراحة راح اوريكم اياه داخل الشجرة هذه إقدراسيل ما يحتاج انك تمشي وقف Tyr, in your travels, did you ever hear the giants talk about Loki? I'm sorry. That name doesn't sound familiar. ليش عينه زي عين ميمير؟ هذا السؤال. هل هو من شعب الأسير؟ الأويسر إيه أو شيء زي كذا عيونهم كذا يعني ولا إيش ولا معناته شيء ثاني ما أدري راح نشوف إن شاء الله يبين لنا كل شيء أوه رجعنا عند سندري كونوا يا رو ذا سندري وي اوكي هيز جاست تايرد I promised him some food and tired. room to rest in. Ah, of course you did. Well, let's see what we can do. <laughs> Please. انه بعد ما ياكل uh, يعني. اوي. اوي. ليش قفلت الباب يا ابن الذين اما يمد يده سنتكلم في الصباح والله صراحة ودي الصوت حق كريتوس هذا آه، يعني What is thy vein? Sleep tight, Tyr. Oh. I'm gonna turn in. نعم. Big day tomorrow. كلهم so, بينامون. Tyr. Nice. Sounds like promises were made. وين الترجمة يا ابن الذين؟ Shall we? If you'll follow me. ها. Hey, come see what I got for you. I'm sure we won't be interrupted any going on. And I'll arrange accommodations. وينه؟ يقول هل تعال شوف شو جبت لك ولا شيء زي كذا. آه خلينا نطلع نكلمه بعدين ندخل. of Tyr, huh? Back where I come from, we'd say he's been through. طور So have we all. Well, ain't you filler something? اوكي ثانك يو كونو يارو Aye, with a pinch of salt. اقرع Well, I'll see what I can find. وينه وينهم اه اوكي هنا داخل ميمير mm. سندري يا اخي اساميهم حلوه سندري ميمير تير ثور اودن طبعا اودن تعرفون انت من Bloodborne موجود التمثال حقه في مقبره اودن فأتوقع بلاد بورن كان في اسكتلندا العهد الفكتوري ولا تلاحظون طبعا الغربان واجد أتمنى لو يمكن تريت أوه قلق تسوي سلامة يا أخي في هذا الجزء كريتوس مرة يعني يعني على عاتقه مسؤولية Sheesh. I hate to say it, I think Tyr might be one of them. I've never seen a man broken so completely. His pain is fresh. Expect too much. Oh. اوه تخسي سمع كلامهم بس سمع ان ابوه خايف يعني ابوه خايف عليه فهذا شيء مره جميل طبعا بعض الاباء آه ايش يسوون؟ اوه سندري cannot sneak up on me like that. There's something I have to do in Midgard. What? Without me? I thought we were partners. خليني أتك... We are. Just wasn't sure you'd want to join me. I'm visiting an old friend. Oh, I see. Or possibly not doing that, taking into account she's determined to اوه murder ليه تقول لي بيقابل فريا أوفية أو ما أدري اسم أمها ملكة الفالكري <gasps> الأمر يستحق ذلك طبعا نعم بلعب في اتريوس طبعا اوه والله قاعد العب فيه What are you talking about? A certain old friend you haven't seen in a while. لم ترى منذ مدة. صديق عملاق. لحظة. يورمنجاند. تخسي هذا الأفعى يقولون أن ابنه. إنه الأفعى هذه ابن لوكي. فريا. Let's يعرف وين سندري حس يعرف كل شيء ما ادري ليه هل هو جاسوس؟ ابن الذين دائما نلقاه باماكن مو مو يعني يعني هو اخو ما ادري حق الاقزام هذول لكن قد يكون يعني مهمته في القصه عظيمه يعني ما نشوفها في ال في البتاع في القصه الاصليه يخرب بيته تخسي سريع اوه شوف الرول حقه نايس السهم نعم ال2 اكس Will نشوف القوة حقته. اوي. I'm very sorry to hear that. As wolves go, he was always very clean. Thanks. اوي. I'd offer to give you a hug, but طبعا زي ما قلت لكم انه الاباء يعني لهم طريقة يعني زي ابوك لما يقول لك لا ما يقول لك لا والله عناد ولا الا انه عاش قبلك وعرف انه هذا الطريق اللي بتمر فيه او الشيء اللي بتاكله او اي شيء راح يكون غلط عليك او ضار اوه oh, والله سريع انكرم نايس اوه آه، صندوق اصبر اصبر بس غراب اه اوكي راح اح آه. مرة قوي انا ابي اعرف هذا آه، الرمح اللي عند مو الرمح شو اسمه كيف افتح الباب في شيء يطلق عليه Ah, <laughs> oh, okay. so, what's been going on? Nice. So, father said I cast a spell when Fenrir died. I don't <gasps> البوس حقه مرة قوي، ايش هذا؟ آه، اتوقع انه بنجي هنا بس مع كريتوس لانه في اشياء آه شيء زي كذا. اوكي خليني اطلع فوق شوي. مندي؟ هلا والله. اوي كوني اروح. Fine. We'll do it your way then, Sin. A huge venomous snake. Sin yaro. سندريع. اوكي. انا عجبتني سرعته. مرة سريع. آه الاجيلتي حقه مرة عالية. nice في صندوقين هذا الاول الثاني وينه؟ good, right? It's great, Sindri. وش في هنا؟ اوكي ما في شيء. يمين؟ No way I'm lifting that. اوكي واضح انه Don't look at me. We're blocked. اه في شيء يلمع. Almost like you've done this before. لحظة فوق ما كان يمكن نروح من فوق؟ يمكن لانه كان مقفل يوم رحت له يس اه في شيء يلمع اوه يس ضيافه سكيافه يقزوك وريارو Anyway, Why? is that likely to happen again? Sinjab. Sudden, uncontrolled bear rampage? It's me. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. يخرب بيت ابوك ايش يسوي هو؟ اصبر اطلق عليه؟ اطلق عليه الزمن هو اوكي السهم يعلي ان نسوي الحركه القاضيه عليه زي هذه nice. فلما اقاتل بكريتوس بحاول اوكي نايس أوه. وقف يا ابن ال والله مره قوي غريبة اتوقع هذا ما راح يمدينا نسويها فيها شيء ذهبي واللي يقراها اصلا آه، لا تقول لي ان احنا راح يصير لنا شيء هنا بيمسكنا احد و oh, اوكي وبعدين كريتوس بيلحقنا يدورنا شيء زي كذا Depends. Is your father all the muscle? If I say yes, you realize you're confirming Brock has all the talent? فبما أن اليوم جمعة صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يجزوك ريرو Why are you worrying so much today? I just need to look out for the people I care about. Keeps bad things from happening to them. Freya wouldn't kill me. And Jormungandr's probably not even there. Besides, he likes me. في أشياء هنا سرية. I had conveniently scrubbed that from my memory. Well, بنروح نقابل الافعى صح؟ ها؟ شكله Told you he's gone. Well, have you tried calling him? Blowing the horn's the first thing we tried. صح كنا اول يعني بالبوق اما يناديه بصوته كذا كان ناداه طيب من بعيد That's not weird at all. خسي شي يا باي يخرب بيته بعيد yo! yo الموسيقى wow وحشتني yo طبعا هذا ابنه بالخرافه الاسكندنافية واتوقع ابنه في الشريط برضو قاعد يقول لوكي يا لوكي يعني قال الاسم you up or anything. Good talk. Ironwood. What do you think it means? What? It means we should have stayed home. Let's head back. Okay. <coughs> خسي حبيبي الباب كبير ما يمديك <coughs> عاد هذا القوس ما ادري وش فيه يعني تخيل يفتحها والله لو انه ايش يذكرني باللقطة So what was حقت your آه، plan anyway? هانتر اكس Just هانتر يوم stroll up to فتحوا the old باب Valkyrie آه، Council عائلة circle, كيلوا Hope <laughs> Freya's in a good mood. Well, now that I know where she is, yeah, exactly what I'm gonna do. Fuck. Don't tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. I'm not sure she sees it that way. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. اوكي واضح ان في قتال بيصير هنا طبعا عندنا اوكي في ازعاج عندنا في ال... عندنا اصلاحات كثير. أوه، فسامحوني <laughs> يعني بحاول اني اسوي mute اذا جاء الصوت المزعج آه، او اني اغطيه boom. آه. اوسا كونو يا nice ايش صاير؟ يا ابن الذين هو. نايس اخيرا enough excitement for one day. No way. We're so close. اوكي وصلنا اوه Yo, اريغاتو Oh dear. Maybe this is a sign. اوكي وش don't be a baby. إشارة I'll إيش؟ catch you. Promise not to drop you this time. تخيل I. <laughs> مرة لا Fine. Just step between the rows. انزل يا ابني You know it doesn't work that way. Though, sweet Bessel, I wish it did. See? Was that so bad? I sincerely hope I never have to do it again, if that's what you're asking. <sighs> My shop! Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay and fix this. Suit yourself. Just keep going. Are you sure this is a good idea? You haven't got a plan. Brock says some people run better on chaos. Ah, I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing and we're out of options. Living! Living is an option. Okay, now which way to the council? As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. كونوا يا روح أوه. عاجبني القتال حقه مرة سريع الهجوم يعني اوكي هذه حلها غبي شوي في هنا هو الفجر يخرب بيتك اوكي لغز غبي يقهر اوف اوف اوف كاني صرت احول <laughs> على اتوقع انه راح نرجع آه، الى بيت سندري ولا راح نكمل طريقه فيا خلينا نشوف وين بر... يعني وين بنوصل بحاول اخلي الحلقه يعني ان شاء الله 40 دقيقه آه يعني لانه التختيم تقريبا 20 ساعه oh, على حسب كلامهم <laughs> يعجبني لما يقلد ابوه <laughs> اوكي وين نروح فوق yes ليه احس بصير شيء كذا يعني Good say the same. Well, where do you think I learned it from? <laughs> قاعد يعني يطقطق على ابوه اوكي وينه؟ يخرب بيته في احد باقي؟ وين هذا؟ ايش في ما يموت؟ تعال يا ابن الذين نايس اوكي صار يفتح صندوق بسرعه nice توقعت يعني بيطول وما الى ذلك أمه صراحة hmm. هل تعتقدون أن مت كيف كذا اوكي اتوقع في شيء هناك آه، ما اخذته اعتقد في شيء هنا سري اوه يا اخي الصناديق القديمه حقت جاد فور صغيره هذه كبيره هذا صوت كريتس يوم اوه في غزال تخزي تعال يا غزالي كيف كيف نقز يسوقون امها ولا الغزال جلتش اوكي القم السلام عليكم تبيني اوقف آه. Ah, خريطة ودي اجرب الاثرية عليهم عليهم <laughs> عليهم اوكي الار 1 يطلق اسهام عاديه ال R 2 اوكي هذا يتحرك واضح ما علينا يا ابن الذين يخرب بيت ابوه القم اوكي هذول لازم هاي اتحرك ولد يخرب بيت ابوك ما بي اموت مين يخرب بيته ما مات ولا هذا واحد ثاني القم عطني دم هو. هنا في شيء بس اتوقع من ورا صح؟ 100% من هنا واضحة وضوح الشمس يقزو يا رب اني عاد شلت الصناديق كلها <laughs> اوكي الصندوق هذا وي ارتفاع مم. اوكي ما في شيء هنا القم انت وياه اوكي ارون واحد اي ما في القم يلا بس يبيلي اوصل الى فريا اه بعدين تقول لي انا كلام ما ادري ايش اوكي نايس خلينا نقابل فريا صراحة ودي اروح آه، اشوف يعني ردة فعلها اتوقع ان آه، Hello down there. Hey! Come to your senses yet? Yes. I mean, uh, <laughs> I'm not changing my mind. القم. هو. يلا بس. like you never do. <laughs> Better than having regrets. اوكي Not اتوقع trying ان to be بنقابل bad, فريا هنا But by all means, keep Oh, going. yeah, you might Lane. find those Hey, too. Freya. What? Can't I pay an old friend a visit? Nothing Hmm. wrong with that, right? I mean, Yes. Just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean. Okay, yeah. يا رب نقابلها قريب Is that Freya? Am I wearing this around my neck? The arrow tip that killed your son? That's a great question. Uh, Are they he? I'm no. so dead. Eller hej. Here goes nothing. Mm. Hi Freya. kunde اح ايش في You would stake your life on it. What do you know of me? I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, <laughs> why don't you let me go and I can tell you why I came? You mean to plead for your father, save your breath. His fate is sealed. But you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. He lies. Maybe. Oh. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. I've been there. There is no giant army. There are no giants at all. Just me. You. اه هو عملاق شيش هو عملاق هو لوكي هو اترياس دايم In Jotunheim, we learn the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And... and that's not all. The Giants have prophecies about me. They know me as... Loki. I think maybe I'm supposed to help stop Odin, somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin, then you've already won. Why aren't we working together? Now that you can fight again! I am far from whole. Okay. Okay. What we found here. Maybe if you spoke to him... Tira's alive? Yeah. We... we broke him out of Farm. Impossible! The Nine Realms are closed to all. No. We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together... Enough. Enough! Leave this place. Go and do not return. Go before I change my mind. ايش فيها Do not هذه expect the same mercy. تكوني يا رو اوه اوكي ه- بنقاتلها بس ما راح نقتلها وراح بعدين تعاوننا على قتل اودن وما الى ذلك يا I think you think now to betray me oh I know how the secret beckons so sweetly آه. اوي واكاساما المهم آه يعني راح اوقف آه ونكمل في الحلقه الخامسه يا كنا معكم محمد من قناه سبسكرايب لايك فيفرت شير